da coluna é só gritar último. É só isso. Sai a coluna, último, grita último. Sai a próxima, último, sai, sai, sai. E o último vai gritar último dos últimos. Senhor, o último grita quando acabar a primeira senhor. ou quando chegar lá? Puta que pariu, caralho! Porra! Você é o último! Você é o último! É viado, então não se mexe, caralho! Você tá no meio! Cala a boca, porra! Cachorro! Essa me mataram! Né? <laughs>